Boa noite a todos. Aqui é o meu projeto. Sou do grupo 7. É Maurício. E esse projeto aqui é pedir ajuda para o grupo. as coisas colaborou. E aqui eu coloquei projeto que visa aprovar a lei de ouro. Não é nada complicado, tem um resistores são chaveados pelos relés. Aqui eu tenho um display que mostra a tensão da corrente, como vocês podem ver na foto que eu postei no fonte. Eu aproveitei e postei a foto. O display mostra claramente os valores. Aqui no projeto inicial, tinha um outro. Tentei colocar, só que aí, como é NPM, isso aqui não tem uma DAC, é PWM, que gera uma, uma porta de saída, eu tive então que usar em transformação, então eu adaptei o circuito eu tinha aqui previamente com o XL4015. Só que ele veio com um potenciômetro de precisão resultado eu substituí né, por um externo. Então, vou mudar aqui e variar. Vocês vão poder ver aqui no display. Ó. O aqui abaixado também, tá vendo? Ó, posso variar a tensão aplicada nos pontos dos resistores ali. Então, vou colocar 10 volts, porque aí redondo aqui no experimento. Você pode ver que o gráfico também no osciloscópio DC isso aí, uma né? Isso não é ondulado, é reto aqui em descer é Você não é ideal, se isso fosse quadrado, triangular, como é descer, contínua, correta contínua, então ele vai ficar reto. Né? E eu variando, acionando o relé, ele vai chavear o resistor consequentemente, vai mudar a corrente na minha saída serial e no meu display. Então, eu vou, tentar a demonstração, mas colocando a porta serial aqui. procurar agora colocar para vocês. Não sei se vai conseguir ser visível, mas pode ver que está mostrando os valores aqui de corrente. Atenção. Essas coisas para filmar não é mais essas coisas. Mas pegando esses valores das variações que é, estou, chavinho, aqui a chave resistor 15 10R, 10 ohms. A corrente aqui está 982 amperes de média. Eu chaveio o relé aqui, resistor 100 ons, aparece um valor de 102,6 miliamperes em média. Agora chavei o resistor de 15R, de 11, uma corrente de 667,7 miliamperes. Quando eu chavei o resistor 33 ohms, SR, em média 310, 309, uma variação na corrente aqui no display e, consequentemente, aqui na porta serial. Então, esse é o projeto. finalizar o vídeo. Agradeço a todos pela colaboração.